Teve de bons momentos no, no, São Paulo, no PSG sobretudo, mas dá para sentir que no Tottenham, por mais que você ainda não seja o titular absoluto, é a sua fase mais consistente na carreira? Pode, pode ser que sim. É difícil afirmar, mas estou vivendo uma, uma, um grande momento aqui, né? uma experiência muito boa aqui na, na Inglaterra, jogando na Premier League, numa, numa grande equipe, joga Champions League também. Assim, está sendo uma fase, é, é uma experiência muito, muito bacana né? um grande sonho de jogar na Premier League, uma competição realmente diferenciada, é... onde eu estou tendo uma sequência boa, né? tem bastante rodízio né, dos jogadores, mas assim, estou sempre atuando, me sinto importante para o time e hoje eu sou um jogador muito mais, mais completo, mais experiente, mais preparado, assim, estou aproveitando e curtindo bastante esse momento. Eu sempre, sempre estou feliz e contente quando eu estou em campo, eu gosto de jogar, como eu disse, é, futebol é a minha paixão, futebol é a minha vida. E eu sei da responsabilidade que eu carrego por vestir a camisa de um clube grande, de jogar uma, a Premier League, de jogar a Champions League. E eu sei que a responsabilidade aumenta quando jogadores chaves, eh, como Dele Alli, Harry Kane, eh, não estão em campo. Mas a gente sabe que faz parte do futebol, são muitos jogos que a gente tem durante a temporada, então sempre tem jogadores machucados, jogadores que estão suspensos às vezes por cartão, jogadores que estão simplesmente descansando. Então a gente tem que estar sempre preparado para entrar e, e, e, corresponder e ajudar a equipe. É, eu acho que, que a experiência que eu tenho carregado comigo, né, cinco anos no PSG e agora um tempo aqui, é, isso me ajuda a lidar com a pressão, né, a lidar com momentos assim. E, mas quando eu entro em campo, independente do jogo, independente de quem esteja em campo, independente do adversário, procuro dar sempre o meu melhor, me divertir em campo e, e, e dar o meu melhor para ajudar a equipe. É um jogo que acho que todo jogador tem, tem um sonho de jogar. Champions League, duas grandes equipes, a gente sabe da, da, da, da torcida, e da pressão que é jogar lá em Dortmund. Então vai ser um grande jogo. É, muito ansioso por esta partida. Acredito que a gente pode fazer duas grandes partidas e se classificar. E dois times grandes, dois times de, de, de nível de Champions League mesmo, né? dois grandes campeonatos, dois, duas equipes que disputam grandes campeonatos, é, intensidade muito alta, grandes jogadores. Enfim, é um jogo de, de Champions League, todo mundo sabe como, como como é, ansioso, na expectativa grande aí por essa partida. Vou me preparar bem para poder ajudar minha equipe se eu tiver a oportunidade de jogar. E o estilo dos treinadores é, acho que a filosofia europeia, né, acho que todos os treinadores têm isso, de, de, de, de marcar pressão, de muita intensidade, de dar muita opção, de jogar muito sem a bola, né, um jogo muito intenso, muito dinâmico, isso é muito bacana né, no, nos, dois nos dois treinadores e também na Europa em geral. A sua ida para cá, em algum momento no, no PSG, no futebol francês, você sentiu como profissional que poderia começar a ficar um pouco não estagnado, entre aspas, mas também com uma evolução mais lenta por não estar tá jogando, por estar tá no futebol não tão agressivo como é a Premier League. Passou pela sua cabeça isso de sentir um pouco o papel lá, preciso de um, de um start maior aqui? Acho que duas coisas me motivaram né, a, a, a me transferir para o Tottenham. Acho que principalmente o fato de eu não estar nem jogando, não estar nem sendo relacionado para os jogos, é, e também o fato de eu, de eu sentir que estava na hora de, de mudar de, de, de mudar de áreas, né? De, de lugar, né? cinco anos onde eu aprendi muitas coisas no PSG, onde eu conquistei muitas coisas, fiz grandes amigos. Estava na hora de, de mudar, de procurar um desafio novo e a Premier League sempre foi um grande objetivo meu, um grande sonho né? Todo mundo falava sobre a Premier League, sobre o que é jogar essa competição. Então, essas duas coisas me motivaram a, a, a, a me mudar para cá. Pela qualidade que você tem e as características. Você chegou aqui, começou a jogar muito bem e tudo mais. Você sente que da sua posição aqui, jogadores da sua posição, pontas, no segundo atacante, você não deixa a desejar para nenhum deles no futebol inglês? Ah, eu confio muito no, no, meu talento, no meu potencial. Agora, é difícil até meio chato falar assim, né? Se, se, se não deixa a desejar. Mas eu confio muito que, que, que, eu posso, que eu posso jogar, que eu posso fazer uma grande temporada, como eu venho fazendo, né? ajudar muito a minha equipe. É, acredito muito no, no, no meu potencial. Por tudo que eu já passei na minha carreira e onde eu cheguei aqui, acho que não, não, não foi à toa. É, agora, isso aí eu deixo também para, para os comentaristas, torcedores, decidir né, sobre, sobre quem é melhor. Essa linha né, de individualismo, dá para dizer que o Harry Kane hoje, ninguém abaixo dele no futebol mundial, como nove, como centroavante dentro da área, abaixo? Eu diria que ele está entre, os top, entre, entre o top 3 aí do mundo, dos melhores atacantes. Ele é, tem muita qualidade, né, impressiona pela, pela, pela idade dele, né, jovem, e tantos gols e muita qualidade de, de, de, de qualidade técnica, qualidade de posicionamento, muita força física. Ele é um atacante completo, na minha opinião, né? um grande matador. Então diria que ele está no top 3 aí da Europa. Nessa linha de grandes investimentos na, na Inglaterra, a gente vê ali o City, o United, o Tottenham também, mas nem tanto perto dos outros. Você chegou agora, jogador, mas você sente na diretoria, os jogadores mais antigos aqui do clube e, sobretudo, torcedores, uma certa raiva, ou não diria inveja, mas raiva dos clubes que contratam mais e gastam mais. O Tottenham não, já não investe tão pesado quanto os, os outros e não, ganha os e não tem ganhado os campeonatos. Você sente que o torcedor tem uma raiva ou até mesmo inveja daqueles que gastam mais? Ah, para o torcedor, acredito que sim. Né? O torcedor quer, tá sempre, quer que o clube esteja sempre comprando jo novos jogadores, né? jogadores que se destacam em outros clubes. E às vezes, quando, quando a vitória não vem, os torcedores já acham que é por falta de, de, jogador, mas a verdade é que o Tottenham tem uma filosofia um pouco diferente dos outros clubes e acredito que nem, nem por isso a gente deixa de brigar pelos títulos. Né? A gente tem um grupo muito forte, muito entrosado, que está sempre terminando ali entre os quatro na Premier League, que é uma coisa muito difícil, sempre batendo de frente na Champions League aí com, com, com grandes equipes, sempre chegando na fase mata-mata. Enfim, é, detalhes aí que, que, que é, está faltando talvez para gente, a gente conquistar um título, para a gente é, ultrapassar essa etapa. É, pode ser pela falta de contratação, talvez, pode ser é, é, por, um, por uma falta de experiência, não sei, é difícil apontar, mas a a, a, o fato é que a gente está sempre brigando ali de frente com, contra os, os grandes clubes, sempre chegando ali na, na, nas primeiras colocações nos campeonatos. E isso a cada ano acho que faz o clube um pouco mais forte. Nessa linha aí, por, por esses exemplos que você citou, isso mostra o quão o Pochettino é diferenciado, porque não tem o que os outros têm financeiramente, mesmo assim colocam vocês lá em cima, no top 4, brigando por títulos. Com certeza, acho que a gente pode colocar ele entre os grandes aí treinadores do, do, do, do da Europa, é, apesar de não ter conquistado ainda, mas é, o trabalho que ele tem feito né, no, no, no, nos últimos anos aí, que ele tem feito com o time, ter colocado o time num outro patamar. Né? Hoje o Tottenham é, é visto diferente pelo mundo todo. Né? e como eu falei, brigando na Premier League nas primeiras colocações, brigando na Champions League contra grandes equipes. Né? A campanha que fez ano passado na Champions League foi fantástica. Enfim, é, acho que coloca ele aí num, num, num, num, alto, num alto nível de treinador.